ассалаумағалейкум қазақ елі есім нұрлыбай болады мына жатқанымыз қазақ қазақ YouTube ютуб каналы жұмыс шығатқанымыз. осы канал сөзін ашық талай көп жүрмін нағыз ақиқатшыл шындықты шырлап жүрген ағайындарым бауырларымыз болады шығыватқан себебім ағайындар осы білет жасын, білмейтін бар шығар осы екі ай бұрын мына бауырым құрмет қазы бастаған іс болатын мына маңғыстауда қуаңшылық болған жағдайда қылып, өзі бір өзі басынан бастап қол қолақпен орып неғылсаң сөздің ашығы ютубтан көріп жүрегім жаным ашып үйде жата алмадым сол қасына көмекке келдім соның арасында құдай шүкір міне атқарған жұмыстар біте бүгін қарасам екі жүз елу вагондай бүкіл қазақстаннан алматы бар ма чу бар ма қызыл не бар ма түркістан облысы бар ма істеген бар ғой кәдімгі көзге көрінетіндей болыпты сол астанаға келгенбіз негізі келген себебіміз мынау сөзін ашық естіп жатырмыз мынау екі әншіні жіберген уақытысында естігенбіз негізі шөп сатылып жатыр сенің еңбектеріңіз зая кетіп жатыр деген сөздерді біз оған мән бермегенбіз мен сөздің ашығы мен маңғыстау халқына жетсе болды ойлағанмын да ол ол қалай кім алып жатыр бай алып жатыр ма кедей алып жатыр ма деген сияқты ондай вообще ой жоқ еді менде сонымен қазір қазір мәліметтер жинау жинау алсақ мәліметтерін жинап алсақ сол кезде мынау акимияттар деген нәрсе акимият жаз бойы жаңа жұмыс істедік деп біздің істеген еңбегімізді өздеріне аударып алған сондай мәліметтер бізге келіп жатыр одан бөлек мынау ең соңғы и мен алдында сұрамағанмын мына жетібай деген станцияға он вагон кеткен осы тасқала деген тасқала деген бар оралдан сол бір вагоны әшейін келмей жатып жаңағы темір жолдың жолаушыларына кеткен деген сондай мәлімет келді бізге маған ол темір жолдың адамдарына біз бөлек төрт вагон жібергенбіз ол ешкімді сөздің ашығы енбеген жемейсің жұмыс істегенбіз негізі сол келген себебім сол мен мәліметтер жинап не болып жатқанын не болып жатқанын біз сөздің ашы бастаған кезде біз түркістан облысы бастағанбыз енді бұл біреу мақтаныш мақтаныш емес ол жақта бізде сөздің ашығына чимет дейді ғой енді өмірзақ шөкеев деген бар мырза бірақ звонокпен сөзінің ашығы да бізге көп нәрсе бар ғой жолымыз ашылып кәдімгідей көмек деген сезімді сезінетін болған жоқ сол кезде соның өзіне жүз жетпістей вагонда жіберіп тастадық содан кейін оралға келдік орал толы ойлағанбыз сондай болады деп бірақ оралда уже бізде темір жол уже жиырма бес процент төлеуге мәжбүр болдық және анау акимат дейді ғой жаңағы ненің оралдың әкимияты енді бір екеуі көмектесті ғой шын сөздің ашығына ауыл шаруашылығы алматы деген жігіт бар мына таза қала деген жігіт не бар таза қала деген неме мекеме соның көмектері енді әңгіме жоқ енді кәдімгі тиді а әкімияттан былай деген көмек деген вообще болған жоқ мен сол неғып бұл негізі мейлі ғой біз өз инициативамыз не қыламыз бірақ өкіметпен негізі пайда бір үлес қосу керек шығар деп ойлаймын да негізі былай қалай мүмкін емес деп ойлаймын ғой естіп жатырмын бір де тоғыз миллиард бөлінді бесте үш миллиард тағы бөлінейін деп жатыр одан бөлек мынау мен мен мәліметім бойынша ескенім бір фонд ашқан ауыл шаруашылық министрінің өздері не қылып и сол несі мен өзімнің жерлесім бар немеден ходжа ахмед түркістан несіндегі кесене бар ғой сол жақтан мәлімет бар да ақша аударған мен білемін ол ақша бар екенін не сол бір екі рет сұрадық ақшаны не берсеңдерші ағайындар мына тегін тоже оңай емес қой қазір тегін деген жоқ сөздің ашығы халық басына тегін беріп тұрды енді ғой бәріне бала шағасы бар деген сияқты тегін деген болмай ақ сөздің ашығы ағайындар сол енді ақырсында мәлімет жиналған соң ақша сұрағанбыз бір екі рет сонымен жоқ ақша сонымен қазір бір андай ашылыпты оларда неде әр станцияда жаңағы үкімет тарапынан жаңағы бөлінген ақшадан сонда жаңағы он бес мыңдық шөпті үш мың теңгеге түсіріп сонда он екі мың сақтасып жатыр да сонда логиканы көрмей тұрмын да сонда көмектескенім сол ма деп та мен сөздің ашығы да мен мына бір миллион болсын екі миллион болсын да мен білемін да қаншадан алу керек қайқа апару керек қанша не қылу керек бар ғой әжептәуір көмек болар еді сол ағайындар шығып жатқан себебім сол алдында да антикорға да былай неде мәліметтер жібергенбіз негізі ешқандай не зик болмаған соң мынау қазақ кз деген ютуб канал сөзін ашығы бұрыннан көріп жүрген каналым мен негізі осындай темалар жестко жестко ашық анық айтатын болған соң шақыртып отырмын сол ағайындар қылып кино айтып кететін бір не қылып бір сөзін ашып айтпасын ктж деген бар негізі қазақстан темір жолы деген бауыржан ағамызға бір бір өзгеше әшейін бір рахмет айтқым келеді да шын айтсам бар ғой осыны қиналған емес просто бір ауыз сөзін бір несін керек кезде болады бізде проблема кезде темір жол жағынан болсын басқа жағынан болсын бір звонокпен көмектескенге аға сізге бөлек рахмет сізге ассалаумағалейкум армысыздар есімім құрмет осындай ана жақтағы мал қиналғанға отыра алмай осы ағаларымның қолдауында көмектесем деген ниетте шыққанбыз ендігі көмек былайша енді қомақты көмек жібермесек екі айдан бергі еңбегіміз еш кетеді сондықтан мемлекетке бөлінген миллиардтаған ақшаны бізге бөліске салып не өздері комиссия болып ә, осы орал мына қостанай ә, басқа да мына солтүстік шығыс қазақстаннан маңғыстау аралға қызылордаға және түркістанның өзінде де жаңа шардарада қуаңшылық болып жатыр соған шөп жіберуіммен сұранамын әзір айтып айтып болдық енді нағаларым да шаршады қатты ә, соған енді түсінбей жатқаным не үшін біз біз өз қорамызға өз бір жетім лақ жетім қозымызға шөп жинап жүрген жоқпыз бүкіл ә, осы облыс облыстарға қуаңшылық болып жатқан жібергей жатырмыз соған мына мына басшылықтағы ағалардың атсалысуын сұранамыз атсалыспасаңыздар ә, э, былайша сіздерге сөз келеді ұят болады әзір бүкіл шетел қарап отыр ыңғайсыз да ә, соған енді айтарым сол ниязов деген жігіт бар ғалымжан деген маңғыстаудың бірінші әкімі қазір әкім ауысып кетті дейді ғой бірақ білмеймін олар ауысып кетсе не кетсе бірақ жауап беруін сұранамын да олардан кәдімгідей мынау кеткен вагондар келген вагондарын қаха кетті не кетті деген сияқты мынау ниязбек ғалымжан деген бар орынбасар орынбасары бірінші орынбасар алдында хабарласып тұрғанда жыл сөз тұратын ең соңында дікілдеу бастады сендер кімсіңдер соншалықты сұрақ қоятындай қандай нелерің бар деген сияқты тағы да айтамын мен қазақстан республика азаматымын и құқығым бар да сөйлеуге айтуға өз пікірін білдіртуге жем менің сөзімді мен жемқорлыққа өте жаман қарсымын бар ғой сөзін ашып кішкене кезінен бар ғой кім болсын туған болсын бауырым болсын не болсын да мына айта айта мынау маңғыстау бірінші зам әкем бар ниязов ғалымжан деген сол антикорда қазіргі отырған басшыға сұраныс осы екі айдың ішінде үкімет тарапынан қанша ақша келді қандайға жұмсалды и және біздің келген тегін вагондар тегін барды ма деген сондай мәліметтерге қарастыруында осы қазіргі басшы антикорға сұранамын біз бір вагонға ә, мың түптен шөп басқанбыз да мың түптен бірақ <coughs> өкінішке орай ол ешқандай не болмаған біз бір вагонға жоқ дегенде 900 жүз мыңнан басқанбыз әдеп бастан бастағаннан бері 700 800 не сондай шығыпты да оны да мен былайша күмән күмәнім бар енді не үшін біз мына күршіктермен қырылып отырып бір түптің ақшасына шейін иә соған бас қызғанбыз біз мың түпті санап отырып не үшін ол жоқ болып кетеді не үшін жеті жүз болып шығады деймін ғой түптер кейін ағайындар <clears throat> ойлап қалуы мүмкін енді бұны мына жігіттер қалай өмір сүріп жатыр күн көріп жатыр деп мен сіздерге әшейін полностью отчет былай бере салайын да біздің мынау сайлаубай деген қажы не бар учетче немізде кассиріміз мәлімет бойынша бір жиырма миллиондай түскен а, кеткен вагонның саны 200-ден астам сол санақпен ақ қарауға болады да уже қандай несі бар не істеген еңбек ақысын деген сияқты да сол ағайындар шындық іздеп келдік сол астанаға біздің торғай даласының жерін ресейге ресейдің полигонына айналдырайын деп жатыр Естік, естік. оны естіген шығарсыңдар сол жөнінде бір екі ауыз пікірлеріңді айтып өтсеңдер не айтамын бұл дұрыс емес қой ағайындар қалай ол билікке қарсы Е, ол билік қарсы болсын не болсын ол менің жерім қалай ол полигонға әшейін бере салып не қылып та түсінбеймін негізі осы не осы полигонға алдын ала жарылыста біреу болып отыр екеу болып отыр мынандай не болып жатыр сатылып жатыр не болып жатыр мен қарсымын постоянно мен өзімнің ойым пікірім бар айтатын нәрсені айтамын деген айналамда полигонды бере салады не сен жекеменшік ойыншық па сендерге жер дұрыс айтасыз жер менің анам и сен де анаң мен сол үшін құдай қаласа мына қазір шеп мәселе бітірсем соған кірісейін сөздің ашығы мен пікірімді айта кетейін әр адам бұл билікке қарсы, қарсы шығу емес билікке пікірін айту егер пікір тыңдамасаңыздар халықпен санаспасаңыздар <clears throat> бізді қоя беріңізші қарапайым халық сіздерге өкпе нәзіммен айтып ә, шу болуы мүмкін ол россияда біздің орынбор басқа да Астархан, басқа да біздің қазақтың жерлері жатыр. Соны біз алмағанымызға олар қуану керек. Олар бізден жер сұрағанша бізге рахмет айту керек та бізден. Қанағат енді сабырдың да шегі бар, анандай өздерінше былай алпауыт мемлекет болуына біздің қазақтың үлесі жоғары. Сондықтан мен жоғарыдағы басшылардың біраз ә, елдің қамын ойлауларыңызды біраз лып еткен жерге жығыла бермеулеріңізді өтініш етіп сұранамын өздеріңізді білесіздер ғой біздің россияда жеріміз бар соны сұрамағанымызға қуану керек олар бізге көз жерімізге сіздер қандай қысым көріп жатсыздар сол шығып айтқандарыңыз үшін қысым көріп жатсыздар ма қазіргі кезде? сіздерді қандай немен қоя береді бір кепілдік жасай ма әлде бір талап қойып жібере ма не болмаса кешірім сұрап қыздыра ма бірдеңені мойындатқыздыра ма мысалы қазір арон атабектің негізі сұрақ сынақ несі жаңағы мерзімі біткен екен айтуы бойынша жұрттар енді айтып жатыр ғой әлеуметтік желіде бірақ ол кісі өзінің кінәсін кінәлімін деп мойындамай отырған көрінеді сондықтан ол кісіні сол себеппен ғана ұстап отырған көрінеді қамауда мен айтарым енді бүкіл мемлекетпіз ғой мемлекетпіз басшылық бәрі қазақ па қазақ енді қазақты қазақ кеп шындық айтқаны үшін өз азамат құқығымен пікірін айтқаны үшін енді былайша ә, мына әзіргі қоғам еріктілері бар белсенділер кейбір кісілерді мен өзім қатты бір партия ұйымда болмасам да мен қазақпын осы елдің азаматымын сондықтан мен өз үндеуімді айтам. негізі о, шындық айтқан адам ә, біраз болса да қуану керек сондай шындық айтатын елін сүйетін сондай еліне күйінетін адам болғанына оны анандай шытырап салып өзі қиналып отырған кейбір ә, э, ерікті белсенді ағаларға ол дұрыс емес деп ойлаймын енді өздеріңіз қарайсыздар ғой мен былай өз пікірімді айттым олардың да мысалы қарап отырсаңыздар олардың да отбасысы бар олардың да кішкентай өсіп келе жатқан бала шағасы бар соларды кім асырайды деймін ғой ол сөйтіп жүріп күйзеліске түсіп өз қазағының сөйтіп қамағанына күйзеліске түсіп не ішімдікке беріліп не анандай бір шырғалаңға ұшырап басқа бір жайт болса оның кішкентай баласына кім жауап береді деймін ғой әзір бәрі түсінемін әрине тыныштықты сақтау үшін не қыласыздар бірақ кей кезде асып кетесіздер былай орнымен біраз ә, э, не қылсаңыздар болады да ол көшеге барып бір жерді бүлдіріп жатқан жоқ енді өздеріңіз білесіздер енді әрине түсінесіздер ғой саналарыңыз бар оқығансыздар бірақ енді бұл бұл жайттың бүйтіп не қыла берсеңіздер мен өзім үшін айтып тұрған жоқпын былай елім үшін мемлекетім үшін айтып жатырмын бүйтіп үлкен шу болып кетуі мүмкін да енді өздеріңіз қарайсыздар жалпы мен бетке айтамын да кім қалай не болсын бірақ әзіргі кезде былайша ә, мына тыныштық сақтау керек сондай бұндай деп енді приказ бұйрық береді ғой әрине бірақ оны асыра сілтеп жатыр да бірақ ә, полициялардың ішінде де сондай э, қызметін асыра пайдаланатындар бар бірақ білесіздер сіздер халықтың қызметшісісіздер бірақ бұл жерде біз не деген мықты полициялар да бар ә, не деген осы мемлекеттің тыныштығын сақтап отырған комитет органдар да бар былай бәрін жаман дей алмаймын бірақ та сондай енді шамалы біраз ә, түсінушілікпен қарасаңыздар шындық айтып жатқан кісілерге олар бір жерде барып бүлдіріп жатқан жоқ айтатынын айтып ә, тыныш күйде қайтады ал енді оны орынсыз не берсеңіздер енді бір әгі әлгі жауды нені қорқақты қуалай берсең оған қорқаққа да жатпайды ғой андай бір бір нәрсені бүйтіп не қыла берсең әбден енді бір момын адамда ашуланады ғой сол сияқты да енді өздеріңіз білесіздер енді сана сезімдеріңіз бар енді бастысы енді халқымызға бақыт болып ә, жеріміздің мемлекетіміздің тұтастығы мықты болып ә, мына әзір деген іріп жүру мына әзір не деген бір жастар бұзылып жатыр қыздеке біздеке болып солар енді біраз жақсы болса халық тып тыныш бәрі де былай айтпайды айтатын шындықта жоқ болады ол кезде енді соған түсінушілікпен қарауларыңызды өзінше сұранамын енді ел тұтастығы үшін мен белсенді ағаларды да мен ергіп жүр деп ойламаймын ол кісілер жұмысын тастап арнаулы кірісіп жүрген кісілер міне қасымдағы нұрлыбай аға да бұл кісі ауылына анасына бармағанына екі ай болды мына жерде оралға барып тіпті ақша үнемдеу үшін біз мемлекеттің счетын жаңағы кәсіпкерлерден счет ақша күткен счеттағы ақша біткен сол кезде тамақ ішпей тіпті далада қалған кез болды менің де далада қалған кезім болды соған енді осыған кірісіңіздер осы еластарын әйтпесе мал түліктері қырылса экономикасы түседі еліміздің күйзеліске түседі мал түліктері қырылған соң соған атсалысуларыңызды сұранамын әр азамат әр азаматша кейбір кісілер ойлап қалуы мүмкін да бізді арандатушы бүлікші деп енді білесіздер ғой біздің тірлігімізді бірақ сіздерді де ойлауы мүмкін да арандатушы бүлікші деп бірақ сіздерді білемін мен мына еркін кісілердің бәрі енді бірең сараң енді алып отырған кісілер бар шығар бірақ біз мына көптеген мына әзір белсенді кісілермен мен араласым жоқ болса да олай қарап біліп отырасың ғой енді адамның сөйлеу құқығы демократиялық бостандық құқығы болады деген сияқты бұл кісілер күйінгенінен да соған сіздер түсінушілікпен қарау керек мына ііі ә, әзір құзырлы мекемедегі ағалар біз ешқандай мына кісілер арандатушы емес енді сұхбат алып жатқан соң келіп ары кет дейтін емес ағаларымызды күтіп алып осы жерде қонақ болып келіп жатқан соң сырласып әңгімелесіп жатқан жайымыз бар бірақ енді бастысы ел үшін осы мемлекет үшін ғой негізі көп біршама адамдардың пейілі тарайғанда бірақ білесіздер осы елге осы елде азамат азаматша болып келген соң пейілді кеңейту керек те тек ел үшін жұмыс жасау керек деп ойлаймын мен ана ол қарабас үшін бүйтіп ойбай деп шындық айтпай мысалы мына жоғарыдағы басшылар шындық айтып не қылса не қылмаса ол сіздердің ұрпақтарыңызға кесір тиюі мүмкін сондықтан енді ә, сондықтан енді барлық елге бірлік керек мына басшылықтағыларға да былайша өзіндік немен ә, азаматтық құқығымен былайша мына сатылып жатқан енді сіздердің құзырлы құдіреттеріңіз бар ғой енді біраз болса да ары бері байланыстарыңыз бар қарапайым халықты кешке дейін ә, э, күйзелтіп бергенше өздеріңіз былай бір амалын тауып жаба салғандарыңыз дұрыс бұл по-любому ол ана неден байқоңырда кетті енді бұл торғайдың мүмкін емес бұл ел жұрт бар ғой бекер мен әзір арандатып отырған жоқпын бұл кісілер әзір қандары қарайып отыр бекер келеңсіз жайттер болуы мүмкін да қымбатты басшылықтағы ағалар өмірде не модернизация не цивилизация қазір көп не отыр ғой иә. бұрындағы біз мынау отыз жетінші жыл жылдарында қараң халық емеспіз құдайға шүкір жиырма екінші жылы вообще қараң халық емеспіз құдайға шүкір алаш батырларымыз ағаларымыз көз ашқан қолым келді не қылды қазір мынау ютуб канал деген нәрсе бар шындық деген сөздің ашығы ол міне алып жайып салып қолыңа да қолдана бер өзім мынау тұратын жерім қасқасу деген жер сол бізде бір оқиға болған бір жылдар мынау тау ешкілер деген болады азайып азайып, азайып кеткен бір жылдаршы сол бір атамыз атын ұмытқан сәрсенбеков атам ма сол короче қысқаша барып жаңағы не қылып ол кезде қызыл кітап енгізген ғой тау ешкілері сол жаңағы кәрілерді ешкілерді ше атып тастайды ғой короче и оны он төрт жыл он төрт жыл береді сөйтіп қараса екі жылдан кейін тау ешкілі көбейе бастапты не себеп десе мынау ешкі тау кәрі тау ешкі нелерші жаңағы ұрпақтарға жастарға бермейді екен да жолдарын ше ма мағына жастарға жастарға беру керек а бірақ мен қазір жастарға күмәнім бар жастар қазір беріп қолыңа белгі беріп қойсаңшы иә ол қалай қолданады билікте оңай емес ағайындар мен мынау жириновский сакунин көріп қалдым мен ғой билік еш уақытта халыққа бермеген деп ше былай не қылды да негізі ол халық ше менде бар сен барсың ол сөздің мен айта алмаймын мысалы берікті қойып қойдың мысалы қалай алып келді ары қарай серікті танымаймын мысалы сөздің ашығы бір бірін танымаймыз ғой танымаған адамның қолына билік беруге өте қарсымын и жаңағы мына күшпен деген сияқты ол қазір жиырма бірінші ғасыр ол күш деген о бұрынғы заман қалып кеткен қазір қазір права человека деген бар оон деген бар не соны дұрыс дұрыс қолдана білсек бар ғой құдайға шүкір мысалы мен де өзім үкіметке қарсы шығып жүрген адаммын да бірақ заң ретінде өзім ой пікірімді білдіртіп жаңағы митинг дейді ғой митинг емес мен ол алаң деп санаймын ой өз пікірін білдіретін жерім басқа жер олар шықпайды әкіметқа барсаң бір сағат тұрасың деп қайтасың алаңға барсаң шауып келеді кәдімгідей келіп ақылдасып е не істеп жатрсың не қылып жатрсың мен басында сұрақ қойған не үшін шықтың деп мен анау сөздің ашығында жол карантин кезде қырық екі мыңның біреуін алған жоқпын и мына жерге тұрғаныма он бес жыл болды жерді алуға не мен өзім тұсқан тұсқаным жетеді құдайға шүкірші былай там алуға не қылуға мынау адам баласы болған соң мынау жігіт парызы болады екен өмірге келген соң бала шаға тал егу и үй салу дейді сөздің ашығы да сонымен таза еңбекпен жетпекші болдым да бала шаға бар құдайға шүкір не бар но там жағынан бар ғой он бес жыл болды очередь тұрғаныма сол сразу уже тегін бересіп жасайды көрдіңдер ма қандай да біздің қазір енді билік демекші құдай сақтасын енді биліктегі ағаларымыз да аман болсын бастысы елге деген көңіл болсын әзір билік демекші билік емес килік болып кетті ғой әркім сол билік үшін да атақ үшін байлық үшін андай қу, құлқын үшін былайша өмір сүріп қалдық жасырары жоқ құдай сақтасын енді пейіліміз тарайып жатыр енді бір жақсылық келсе деп ниеттенемін елімізге осы мемлекетімізге ше бірақ әзір көптеген кісілердің пейілі тарайған ә, біз ұрпақтарға қиын жас ұрпақтарға бірақ сенеммен басшылықтағы ағалар билік үшін емес бір билігін берді ме? ол сол билікті міндет етіп атқарсын басқа билікке талпыну атақ қуу деген ол құдай сақтасын енді ол үлкен анандай бес күндік сынақ өмір ғой оған сөйтіп жүрген кезде байлыққа ұмтылып билікке ұмтылып жүрген кезде өмір өтеді ондай өмірдің қызығы да жоқ қой негізі былайша маған өзі тып тыныш э, осы елдің жұмысымен қайырымдылық жұмысымен басқа да осы елдің ә, біраз болса да қамын ойлап өстіп қоғамдық жұмыспен жүрген негізі сол рахат қой сондықтан мына басшылықтағы ағалар да солай жасаса жақсы болар еді негізі қарапайымдылықпен мына қазақтың басына не деген нәрсе түсті деймін осы жиырма бірінші жылдан бастап ғой негізде и тарих қой ағайындар ол негіз бәрі өзгереді бір қалыпты ештеңе болмайды ол өмірде сөздің ашығы да былайша бірақ әр адам сондай ұмытылу керек та бір жақсылықпен бір іс әрекетпен бір неғылып үйде отырып алып мынау жаман мынау жаман мынау жаман мен сөздің ашқасына алап жүргенде осы неде адамдар мына пейіліне қарап бар ғой кез өзім ойлаймын да не дейді анау аңқау немеге арамза мола дейді ғой дұрыс па не вообще біз өзіміз мысалы мынау аты мысалы жігіттің аты бауыржан да біз барамыз бәке дейміз бәке бәке бәке бәке бәке деп бір осы бәке бәке бәке болып кетеді Атпе бауыржан мына істеп ісіңіз әрекет дұрыс емес бауыржан мынау мына жаны ашылмай жатсың бауыржан мынаны не қылмай жатсың деп айтсаң ғой иә өзі тәуба түседі адам аз болып отыр ғой ол бәрі отырып алып мынаны не қылса не қылып өзгеріс қалаймын конечно но қалай ол қалайсың ол қай жөнінде қалай немен метті көп жаңа сен айтқандай қару жарақ дейсің біреу басқа мет дейді былай дейді біз адам пока пелдің сөзін ашында анау қазір келе жатыр ғой анау вакцинация дейді ба неше иә. иә адамдар иә жыбырлап жатыр ғой иә мен бір жағынан енді бір ойлайды күліп жатқан жағда но уже қорқыныш кезде бар ғой байқайсың мына больницаға түсесің ғой иә бәрі алла тағала дейді иә алла не жаздым дейді әр қиыншылықтың бір несі бар негізі мен сөзін бар ол енді еліме қиыншылық таламаймын но әр қиыншылықтың жақсылығы бар енді оларды халық жазасын алла тағала берер жазасын бірақ халықтың қарғысы одан да жаман иә әлбетте халықтың қарғысы барлығын назарбаевтан бастап назарбаевты миллионер миллиондаған қазақ қарғап жатыр қазір шын ғой барлығы қырғап жатыр қарғыс деген өте жаман нәрсе отыр <laughs> жабысқап босату керек қой ұлтжан азаматтарға мысалы беру керек қой бірақ бермейді олар өйткені берсе бүкіл байлықтан айырылып қалады қазақстанның байлығынан жаңағы қазақстанның жерін ол асты үстінде барлығы байлығын сатып жатыр ғой солардың барлығынан айырылып қалады да бұлар сосын отыр өлгенше отырамын деп асп деген бар екен ғой сол былай түсінбеген соң да енді зерттеп жатырмын асп деген болады екен ғой он мың бес жүз теңге иә сол асп ны жаңағы мышықтың несі жүз елу мың теңге екен ше соған бірдей қылып теңестіріп ше жүз елу мың теңге шығаруға алатын еді естісеңші мындай информация естіп бар ғой ше таңғалып бір жағынан бар ғой енді сөзін ашып естіпеген соң не болған соң да міне оқиғалар да бізде қазір мына кішкентай баланы мышықтың несімен сәйкестендіріп жүз елу мың теңге істемекші екен оказывается асп деген он мың бес жүз теңге екен ғой иә жаңағы мышқа күнделік беретін бес мың теңге соны санағанда бір аяғы жүз елу мың теңге иә сол кеше мынау фиржас сапар деген естігенмін бұны көргем неғылғанмын да бір жолығып қайтайыншы деп әңгімелесіп не барып әңгімелесіп айтсам қарапайым қазақ қызы атпаққа дүниесі жоқ квартирада тұрады әне шырылдап жатыр міне ағайындар әр адам өзі шырылдап не қылсаңдар ғой шындықпен келеді отырып алып үйде нан ауыстырып тастау керек анау жаман мынау жаман а өзің қандайсың сен иә. өзің қандайсың ініңмен бауырыңмен жаңағы әке шешең сыйласа аласың ба көршімен сыйласа аласың ба е даже ауылыңмен сыйласа аласың ба міне ағайындар сол ойлаймын да негізі үйден бастап жаңағы туысқанмен сыйлас көршіңмен сыйлас кейін көшемен кейін ауданмен кейін уже айтсаң болады да міне қазақ елім ассалаумағалейкум деп аласайық не қалайды мынандай нәрсе болып жатқан нәрсені ұйымдастырайық алтыншы алып тастайық жақсылыққа апарып тастайық деген нәрсе айтуға болады да а үйде отырып алып сөзін ашса былай да былай кей кезде анау айтады ғой бір біріне диванның баты не деп сен өзің кімсің сен не үшін ана адамның артынан тартылмай жатыр неге сенің артыңнан адам тартылмай жатыр сұрақ қойшы сен туған інің мен бауырлар мен қазір сөзін ашып бестелерім бар да таныстарым да ағасы мен әке шешесімен араласпайды оның көзқарасы шешенің көзқарасы сәйкес келмейді де көрдің ба сен әшейін өз туысқаныңа тіл таба алмайсың а бүкіл ел мүрде бүкіл ел деген о ағайындар сен ойыншық емес қазақ елі біз бәрі еркін қазақтар көбінесе арғыны бар ма қыпшағы бар ма адайы бар ма әр өз рудың сөзінің руға бөлінген емес но әр рудың өзі жүректігі бар ол түсіне білген сен соны ала саласың ба қапа боласың кез ой адамда тартылмай жатыр оянбай жатыр а сен сондай оятатын сөз айтып жатрсың ба а айтып жатрсың ба оятатын сөз е сен шакалсың сен сатқынсың сен құлақсың анаусың анаусың а өзің кімсің өзің туысқаның туған туысқаның араласамайтын адам ой кетті ғой негізі шынында бір кез ойлайсың да бүйтіп адам айтады не бармай жатты шақырады не қылады тоже мысалы ана вакцинация деген нәрсе заң біл құдала несі бар жаңағы денсаулық кодексі бар анау кодекс бар бәрін мәлімет берсеші сен қинамайды конечно отырып аласың жаңағы ой қысып жатыр неғып жұмыстан шығарайын деп жатыр деп заң біл құдайға шүкір құзырлы мемлекетте демократия мемлекетте өмір сүріп жатырмыз сол ағайындар кейбір адамдар сұрайды да әкімиятқа барамыз да жаңағы гаимен проблема болады шөп тастап мынау анау деп крышаларың кім дейді кім арттарыңа тұр кім ақша беріп жатыр деп әшейін жүректен жұмыс істеп жатырмыз сенбейді ғой иә кейін уже көріп көріп көріп көріп көріп қалсаң ю бар екен ғой қазақ елде әшейін қарапайым қазақ елін ойлайтын енді білмеймін қазір жігіттер маған батыр деген ат қойыпты енді не батыр деген емес ол әр адамның өзі қорғау әке шешеңді туысқаныңды көршіңді еліңді жеріңді ол мен санаймын міндет деп өмір қысқа ағайындар құдай біледі ол қанша жыл өмір сүреміз бір жыл ма екі жыл ма мен шын айтсам әр сәтті осы өмір сүрген өмір ғой кәдімгідей құрметтеймін әр сәтімді бір күні мысалы осы абзалмен жолыққаныма сендерге қазір может мынау сұхбат ең соңғы сұхбатым ба білмейсің өмір не екенін сіздер айтқанда да қысым деген сияқтылер болып тұрады енді сөзінің ашығы әрқайсысын жылай білмейміз енді жігіт болған соң ол да бір өмірдің сынағы шығар деп ойлаймыз енді сол ағайындар өмір сынақ аман болайық еш болмаса мына малға болса да жаны ашып дегендей бар ғой тілсіз ғой ол негізі біз мен қиналып жатсақ жаңағы ютубқа шығып қиналып жатырмын операция ақша жетпей жатыр деп шырлап не аламыз, малды де жата береді сөйлей алмайды сол ағайындар сәл бірімізге жанашыр болайық сол бәрі аман есен болады өзгеріс те болады жақсылық та болады пешенеміз жазған шығар бір құдайға шүкір өмір сүруге қазақ халық көріп жатқанымыз қанша қиыншылық қанша нелер көшеде апаларды көремін сөзім қаншама жүрегім ұстайды айран сүт пісте сатып отырады да қартайған кезінде мен ондай қаламаймын и сонда еңбек етіп жатыр құдайға шүкір әсте сонда қаласаң отыра бергенде тау ешкілі азайып жатқан болған ғой бір жылы бір жерде қасырлы көбейген мен өзі кішкентай едім да ол кезде сөздің ашығы и қасырлы қырып тастаған ғой қасырлы қырып кәдімгідей өлтіріп әр қасырға сол кезде қателеспесем бір төрт сом ба бес сом беретін рублями да сол кезде дөп ақша сол кезде қасығыммен қырып тастаған ғой сөздің ашығы да и содан ауру басталды ящур деген өзім ағам мал доктор ящур деген ауру келді ол малды қырып тастайды кәдімгідей одан кейін бруцеллез бар ма кейін мынау тиф деген ауру ма мал аурулар көбейіп кетті ғой иә. сөйтіп кейін мемлекеттің басшысы оказывается анау қасқыр деген ше ол санитар екен әлсіз әлсіз жерлері болған епші иә соны жейді екен де түсініп мағынасын мынау сөздің ашып мен бәріміз де қазақпыз енді мынау қарттардың үйі не үшін толып жатыр потому что бар ғой арамызда жаны ашымайтын адамдар мен сөзінің ашығы ол сөз мұндай жек көремін ондай адамдарды ше сөзінің ашығы да енді енді мына болып жатқан бәрі қалау шығар деймін де бірақ кім қазір өз бала шағасын аман алып қалса ше алып қалады а жаңағы өзі бейхабар болып жаңағы жұмыстан шығып кетемін айлықтан айырылып қаламын деген бар ғой адамда иә. мен ондай адам сөзім аяғым жоқ есте болсын әр мына жапырақ құлағанның бәрі алаңқалаумен алаңқалау ма құтқар құтқара алмайсың ба ты недостоин чтобы сен бала шағаң болды сөзін ашығы былай да ол ол бұл глобальный система ол сынақ ол келген система не ол қанша шырылда шырылдама миллиардтап ақша жіберді ол білдіру что ротшильдті бар екенін білесіңдер билл гейтстің бар екенін бар жоқ енді ақшасы бар бар да неде бізде қазақтар кім сөйлесе де байдың баласы дейді ғой он бір жылдың бір жылдың зерттедім да біз көбейіп кетсек бар ғой иә бір бірін жейміз құдай сақтасын құдай сақтасын дейді отыз бірінші жылы жеді ғой любой әр мемлекет аштық болған кезде адамды жеген екен иә мен келіп просто өзімді басқа адам орнына қойып көремін да тоже билл болса мысалы деймін да көрсетіп тұр да мысалы бұрында ол адам азайту соғыслады екен соғыс деген білесің уже там зданиялар құлайды заводтар быт шығады деген сияқты бұл аккуратный культурный да просто емес просто орнына қойып қоятын да оның бір мақсаты азайтуда ақпараттық соғыс жоқ ақпараттық болсын да и понимаешь сен сол жасап жатыр да бәріміз бай болсақ та сөздің да не дейді бай болса бере алмайды жоқ болса көре алмайды деген иә ол бай именер да ол ақшасын сабап жатыр түсініңізші просто мағынада өзі ақшасын сабап жатыр да мысалы да ол дүние жүзіне адам азайтуға ақша сабап жатыр ақшасын салып жатыр ол салып жатқан ақшасы миллиард болып қайтып келеді жоқ қайтып келген иә қайтып келсін не болсын но мақсаты сол ғой адам көбейтпесін дұрыс па не дұрыс па көбейіп көбейтпеді жебетті сол азайту адамды азам бір түсініп тұрмын просто орнын қойып қойып жатқан неғым еді шыншыты көбейіп кетсек біз қанша бейтақ айтпайық жеріміз бар құдайға шүкір суымыз бар жеріміз бар бар басқа мемлекетте суы жоқ иә зар болып отыр жаңағы суға жаңағы жуынуға мысалы да мына ливия деген көріп алдында қандай энергия мемлекет еді қазір міне суға зару болып жатыр әшейін сол бір жаманшылықтың бір жақсылығы бар деген не дейді ғой енді не демейді қорғаңдар қорғасын өз бала шағасын дұрыс па заң ретінде не ретінде дұрыс па бар ғой біз жаңағы денсаулық кодексі бар басқа нелері бар өзінің заңдарын біліп не қылып диван жатпай барып көріп не қылсын ағайындар сөзін мен айтатыным ол ол система тоқтату өте қиын ана жылы мына вакцинация келе жатқан кезде ше мен таныстарым бәрі полицейлер көбісі да оны ішіне тастаймыз деген негізді бәрі салдыртты енді алаң қаламай шығар деймін мысалы сол ағайды ол жаңағы бітіп бір не қылып жаңағы вакцинация болсын ол беке деген келген жоқ бүкіл біліп тұрсыңдар мемлекет неғып біліп тұрсыңдар сатылғанын біліп тұрсыңдар миллиардтар алған екенін біліп тұрсыңдар төрт миллион келгеніне біліп отырсыңдар <laughs> не ары қарай саған енді бар енді о сонда сынып таста не қылып таста деп айтамын ба жүрегің бар миың бар қолың бар көзің бар ютуб канал бар аш қандай зияны бар қандай пайдасы бар дұрыс қой әрине ол айтып сөзін ашық да просто көреді екен шырлап жатқан сол жиырма отыз белсенді байқұстаршы аздан кеше шырлап жүріп акиматқа барып аздан кеше ұйықтайды да суық тигізіп не қылып сол кім үшін айтшы кім үшін сол а ол жатыр үйінде о оларға айтпақшы қазір неде ат қойып қойған ғой иә антиваксер дейді ма антиваксер деп э, қойып қойған ғой жаңағы жоқ ана сол қарсы жүрген жігіттерге антиваксер деп атап қойған ғой иә антиваксер деген иә уже андай андай кемітіп міне андай адам сындырып ше халық солайсын ойлап жатыр қазір халыққа жағамын деп ойламаңдар он күн жақсылық істесең он минут ішінде жаман істесең бар ғой сол он күн жақсылық бәрі ұмытылады сол ағайындар келе жатқан нәрсе сынақ аман қалып қалыңдар не деймін ба сізға әр адам өз немесі өз отағасы деген болады дұрыс па иә моя дом моя крепость дейді ғой әр адам құтқарсын да өз несін жігіттің парызын орындасын ана ана парызын орындасын орындасын сол абзал ол неғанда ол демагогика нәрсе ғой негізі әр адам өз несін құтқаратын болса құтқарады құтқармаса енді көреді енді пешенесіне атақ зерттелмеген нәрсеге конечно ол негізі біз подобный кролик емес қой негізі кішкене мына орысша оқығансың ба неғылып былай сәл білім болғансың ба мен мысалы салдырған жоқпын да салдырмаймын да сөздің ашығы да мен пока анау тесті бар ма жеті жылдық өткен несі бар ма неғылып бәрін мәліметті бермей мен қарсымын маған как положено жаңағы кім егер өліп жатсам компенсация или ауырып жатсам жаңағы не қылып документациясын бәрін бере салу ғой иә салам мәліметтер берсін қарсы шығудың жолы бар негізі ағайындар да ол мысалы мәліметтердің бәрін жаңағыда әкеліп беріп жатса да салған адам үкімет жаңағы қане қылып жеті жылдан өткен болса біліп тұрған болса кеше ғана жиырма мыңда пайда болған ауру қазір жиырма бір екі жылда құдай үшін микробиология не екенін білеміз ол ол талай уақытта сағаттап жылда өтетін уақыттар ол микробиология деген ойыншық нәрсе емес ол айта салып ем болсын сала салып айтпақшы өзінің туысқандарым бәрі емшіміз негізі барлық ауруға ем бар кәріліктен басқа бәріміз кәрі өлі қартайып өледі дегеніміз әр нәрсеңіз ем бар негізі өзім шын айтсам мына ауруға не деген бар полин горка деген дермене деген еске түспегенсіздер ба дермене деген әтші болады көп ішсең бауырың еріп тастайды жай ішсең әйтеуір пайдасы бар міне құдайға шүкір таныстарымның бәріміз істеп беріп кішкентай мұрын шайдырып не қылып мұны есен құдайға шүкір екі жыл бойы үйде жатқан жоқпын мен сол қаңғырған қаңғырған <laughs> елді аралап жүрмін сөздің ашығы мына қысқа өмірде өмір бір ақ беріледі ғой енді сөздің бір бәрін бір аралап шығайын деп сол іс жақсы іс бере әйтеуір бекер бекеріміз аралау сол елге кішкентай көмек болсын деп жастар еш болмаса көзқарасы ауыссын деп бұл ата бабамыздан асар деген болған әлде айтам асар деген нәрсе ол көңілмен тегін тегін деген бұл түсінсе ағайындар кезінде жд вокзалы көріп қаласың кемпір шалдар деп өтіп түсіп жатыр сумкалармен грузчик деген бар ғой сол әшейін ана жерге апарған үшін бес жүз теңге екі жүз теңге алады да сол апара салып ертең сен қартаясың ғой жоқ қой ертеңгі күні ойлану сол үшін әуелбек батқан айтамын олар да біздей болған біз де сіздей боламыз депші ағайындар бәріміз өлеміз бұл өмірде ешкім мәңгі жоқ сәл болса жігіт болған соң жігіт елді қорғап елді қорғап жерді қорғап деген сияқты өзің білетін шығарсың бала туған қыз туылған кезде не туып тұрса қыз дейді дұрыс па бала деген кезде о еректе еркек туады дейді ғой дұрыс па а иә. еркек деген а кәні еркектігің екі пұтын салбыраған сол еркектігің ба сенің көрсет қорға еліңді жеріңді қорға ей ағайындар айта берсін рахмет осындай қазақ кз ютуб каналынан көріп жүрмін постоянно сөзін қазақ подвластный подвластный деген көп көбейіп кетті ғой енді сен бұл сөзді ашып көп шыға бермеймін негізі білімсіз ялан просто бұл жиналып қалды да екі ай бойы да мемлекеттен бір көмек болмаған соң бар ғой жаңа мейлі ғой ктж жаңағы тегін ұйымдастырып не қылып жиырма бес процент деген сияқты нәрселер бір мелочь қой осы жақында мынау дінмұхаммед қонаевты көргем осы алдында болған қуаныштық болған екен ғой осы сексенінші жылдар сол кезде программасын көрсең бар ғой иә айдалада айдалада скважинадан тесіп су ағызып кукуруза егізгізіп әр оқушы кішкентай қолғырақпен шөп орып қамысты орып екі жыл бағдарламасы бітіріп тастаған ғой иә қырық бес күн ішінде міне осындай адам еңбек ету керек еді ел үшін біз какой то проблема қазір мал құтқара алмай жатырмық әшейін малды құтқара алмай жатырмық а басқа бізге жаулап бізге келсеші ана қару жарағымыз жарылып жатыр қару жарағымыз аяқта малымыз жейтін тамағымыз жоқ аш қарынға қарусыз қалай құтқарасың келінді и айта берсін көп қой